Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchalaringizga kattadan katta rahmat. Assalomu alaykum podpischikoning aziz. Mana albatta 26-o'yinimizda ham sanoqli 89 dana biletimiz qolibdi. Bitta-bitta bilet olingizlar. hozir tugasa 2 soatdan keyin bilet ro'yxati chiqadi. Bugun oqshom Pasmaskovskiy vremyasi bilan 21:00 da finalimiz bo'ladi. Hammangizga omad. O'yinimizda obsh bilet soni 499 dan iborat edi. plus soni 62 ta. Glavni prizimiz kim bilmadi 100 ming rubl. Xudo xolasa o'tmasangiz promo efirda pulingizni, ya'ni kartangizga o'tkazib beramiz. Ya'ni 20 mingdan bor, 8 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan olmishlikda prizga ega. Kartaga Xurshedov chiqarib 500 rublni jo'natib, sahrani chek WhatsAppdan jo'natasiz. Ismingiz, telefon raqamingizni yozib qo'yasiz. 2 minutning ichida biletingizni olasiz. Bitta emas, ikkita, uchta, to'rtta bilet olib o'yinga qatnashingizlar shans juda ham katta. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. 100 ming rublni 3 oylik pulingizni ishlab ketdingizlar. 26 oyimiz ketyapti, kimdir bilmaydi. Saproyli 89 dana biletimiz qolgan. Шерои Аллоҳ 89 дона билеташ мондааст, як тане 2 та 3 та билет бигирен, бозӣ ба иштирок кунед, нархи билеташ 500 рубл, опш билеташ дар бозӣ 499 дона, приз 62 дона. Шахсате ки намедонад, главна приза 100 000 рубл, худо хат ҳамин 100 000 рубл бурд ки кардед, худо хат картатона зинг аст када гузорна наметем. Бо 20 000, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000, 3 000, 2 000 як қиёмат конверте пули ҳаят. 62 дона приз, опш билеташ 499 дона, 89 дона билеташ мондагай. Як та як та лайк амонтон дар бораи бозӣ Çift krotoni had badili pur komentar обнависем, бозӣ ва иштирок карда бахтотро санҷед. Ҳама каса якта якта лайка бизанем. Билет ограничений надорад. 100 ҳазор рубла бурд кардед, худо хоҳад картатона прямой эфирда гузаронда метем хел. Буфора омада налич бигирем, нафорам худам бурда метем. Ҳамин хел ҳаматона омади зиёд мехом, бурдпори зиёд. kattadan katta rahmat qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun ikkita ikkita bilet alib o'yinga qatnashingizlar shans juda ham o'yinimizda udar albatta o'yinimiz salgina cho'zildi nimaga desangiz albatta hayit arafalari bilan hamma o'ziman o'zi bo'lib qoldi. Shuning uchun o'yinga ham kamgina nazarda. Endi taylaymiz bomba qilib 100 ming rubl o'ringizlar. Albatta bir Mazza qilib turib bir hafta davom etgan Hammangizga kattadan katta rahmat. Qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun 3 oylik pulingizni urvangizlar. Yana 20 mingdan bor 8 mingdan bor 7 mingdan bor 6 mingdan bor 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan albatta bir kamas pul konvertlari bor. Kartaga xurshid deb chiqadi. Supet qiling biletga. Hozir tamom bo'lsa, albatta oqshom 21:00 da finalimiz bo'ladi. Bilet ro'yxati chiqsa, bilavering, уже finalimiz soati aniqlanadi. Kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun bitta-bitta laykni iltimos qilib qolaman, kutib qolaman sizdan. Kattadan katta rahmat.